Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula kita di dalam uh, Saf React Hari ini kita akan sambung lagi Kita punya reaction Agent Ali season 1 ini adalah episod yang keberapa? 7 So tanpa orang masa, jom Okay Tiba-tiba start dengan ni Okay suspect Nasi lemak. Alamak, time ni lah pula Victor call pula. Oh, tak sempat hilang dah. Alamak, trade dah berlaku. Ada lagi? Sekejap, salah trade ke apa? Sekejap, tapi nanti barang tu macam mana? Kan? Dia nak kena secure barang tu. Oh! Oh no. Alright, sabar lagi. Okay. Dia tak dapat follow yang tu eh. Incoming train. Woo, selamat. Eh, barang tu macam mana dia dapat tak? Bag yang sana pun tak dapat, bag yang sini pun tak dapat. Gegas, protokol gegas. What is that? Apa benda tu? So hari ni hari ni pasal protokol gegas tu apa benda siap gegas? Ha, denda. Oh. Nampaknya ada orang dah merajuk. Yap. Sebab misi lah. Misi gagal lah. Eh. Hari tu. Lima. Obviously lima. Eh, kenapa ni? Uh. Oh, sengaja tak nak bagi datang sini eh. Oh, masalah power eh. Ah, ikut tandas. Huh. Oh, macam mana dia nak bagi komen? Tak dengar weh. Aku dengar bertindak segera itu je. Siapa pula lah. Adakah still akan ada kaitan dengan Aaron? apa Dr. Aaron Profesor Aaron yang sekarang dah masuk geng-geng dos Stress dalam beg Ah, Alicia. Apa tu? Plan B ke apa? Oh. Yup. So memang fokus objektif je. Mestilah pernah kalau dah dia. Ooh. Oh style dia tu Uh, cedera parah eh. Macam nuklear lah. Yeah. Ini dia protokol gegas. Maksudnya objektif itu yang utama. Komrad semua tinggal lah. Siapa yang mati, mati lah. Tapi Vizo mati ke tak? Ha, diinjek je. Oh, Invisio matilah. Kan? Oh, dua orang lagi. Okay. Season ni memang ni lah villain dia. Azurium. Alright. Ha. Kan? Ada dagger pula dekat tangan dia. Assassin's Creed. Ui kena slice Tak boleh dia ni laju sangat lah DOS ni Kalau nak fight dengan apa Alisha memang DOS akan menang lah Ooh, nice Ali Wah cantik Aerobus let's go Ya dia punya flashbang Sebab dia orang nak override control untuk power ke apa? Sebab apa? Dia orang nak power banyak. Oh, of course lah kan. Dia orang nak dapatkan ke Azurium tu. Wah, daripada jauh je Oh, dikontrol Betul? Oh, ingat, diingat sama rata ke? Kan? Dr. Aaron ni terlalu apa excited sangat dia ingat dia sama rata dengan semua ni. Tak. Dia ni orang paling bawah sekali. Dia, dia, dia sebagai kuli je. Ah. Oh no! 와 제리 뭐해 와 Oh power tu lagi So setiap kali power ada problem Maksudnya DOS dengan TRES Pergi dekat power plant tu Nak dapatkan Apa uh, ah, Azurium Tak apa kali ni ada comot Dan itulah sebenarnya apa yang orang jahat nak buat kan. Suruh berpecah. Still ada masalah lagi eh pasal kerjasama ni. Sebab Ali ni troublesome. Uh, lepas tu Alicia pun jenis yang apa macam susah nak berbaik. What? Dia seal eh? Yeah. Oh, di diorang tipu je. Dia Diorang datang balik sini. So Ali ada kat sini. Kebetulan. Tak boleh jam. Oi, dah tahu dah. Mari kita tengok. Wow, sesuatu. Ali lawan apa dengan DOS. Oh, sikit lagi dah kena. Oh, ada juga Alicia. Dia patah balik ke apa? Oh, cuba panggil. Apa ni? Aduh, apa kerja kerjasama tak ada ni? Oh dia dah Oh dah dapat dah Alamak Oh dia dah upgrade juga Dia dah upgrade dia punya armor Dah lah lincah Macam mana diorang nak buat ni Flashbang Bukan EMP Sebab Ali ada ni mata Ada iris masuk aku Oh my god, semua pula yang elektrik. Dia kena, dia... Ali kena guna iris untuk bagi tahu Alisha macam mana nak counter apa DOS kan. Itu je cara dia. Ataupun Alisha ada 6 sen. Oh, bayangkan kalau dia orang bergabung weh. Aku dah kata dah dia ni memang dalam league lain. Ha. Tapi dia orang kita kerja sama juga sebab Alisha di kadang careless juga. Oh no Benda elektrik tu Ah ni ni ni ni nak tahu ni sama ada dia nak ambil objektif ke tak No no no no no Ali mesti dia akan selamatkan Alisha Adakah dia nak commit gegas Oh no There's no way way, tak boleh takkan Ali, Ali. Macam mana? Macam mana? Apakah keputusan Ali? Alisha! Ya! Itu dia! That's the true hero man Aero boots Of course dia akan pilih dia punya apa comrades kan Sebab pertama kalinya Agent Abandon Protokol gegas Buat pertama kalinya aku kan Apa agaknya re reaction Rizwan eh? Dengan general? Ooh. Uh... Yeah. Nice. Mungkin mungkin dia dah dapat trust trust kot. Okay, hopefully dia dah dapat kepercayaan Alicia dah percaya dekat Ali disebabkan diselamatkan tadi. Kita boleh cakap yang Alicia tadi memang dalam keadaan mati. Okay, hidup atau mati. Kalau Ali tak selamatkan, dia tak abandon apa uh, protokol gegas, Alicia mati tadi oh. Dia kena laser daripada power plant tu. So itulah dia episod 7. Ah uh, Actionnya memang banyak macam biasa lah kan Dah hujung-hujung ni banyak action Tapi yang key point dia uh, Dekat Ali selamat ke Alisha lah Dan diorang, kita tak tahu lagi reaction general dengan reaction uh, Apa ni Rizwan macam mana kan Kita nampak sikit je lah reaction Rizwan kan uh, Tapi kita tak tahu apa di sudut hati ni apa, apa sebenarnya Dia rasa Ali ni macam mana Dia seorang agent ni macam mana So itulah dia Kalau kau suka dengan video ni macam biasa boleh like Uh, jangan lupa subscribe juga. Kita akan jumpa di episod akan datang. Di video akan datang. Episod 8. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.